Ulica Gdacjusza we Wrocławiu, okolice numeru 33 i tak to ta ulica na osiedlu Żerniki wygląda tam dalej widzisz ten dom taki na wprost to jest ulica Berberysowa